Pozdravljeni. Hvala vsem za tako veliko obdeležbo na predstavitvi knjižnega premenca Gala Hirna, knjige, ki jo vidite pred vami, Partizanski prelomi in istove tržnega socializma v Jugoslaviji. Letos mineva 70 let od konca druge svetovne vojne in osvoboditve izpod fasistične okupacije in prav tako danes mineva 35 let od smrti partizana in dolgoletnega predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Konec vojne ni pomenil ne konca okupacije, ampak tudi začetek izgradnje nove Jugoslavije in konstitucije nove Evrope. Jugoslovanski eksperiment neodvisne poti v socializem, vendarle pa ne ni bil brez protislovi in slepih ulic. Prav spomin na to Evropo se je vsaj odpadca Bodinskega zadu do dobra narušil. Namesto ponovnega obeležja partizanske in antifašistične preteklosti, pa avtor v svoji knjigi in tudi v prispevku, ki bo nadalje, poskuša pojasniti, zakaj je partizanski prelom danes še kako aktualen in na kakšen način ga lahko razumemo. Tako v nasprotju z nekaterimi interpretacijami brez mladeženosti NOB stavi na poudarjanje posledic preloma. Namesto, da ustrajamo pri razločevanju in odistvenosti preloma, ga je treba poimenovati skozi izgradnjo socializma vse svoje protislovnosti. Galova knjiga pravzaprav govori o trojnem prelomu in tudi s pomočjo teoretskega aparata, s pomočjo uh, altizerja analizira prelome, ki so imeli dolgoročne posledice. Tako med drugo svetovno vojno v obdobju porasti postavimo v 50 letih, kjer pa misli tako notranji kot zunanji prelom. Velika pozornost knjige je posvečena antifacističnemu in narodno osvobodilnemu boju, ki pa se je stekal tako po kjernovih besedah, v socialno revolucijo in pa v drugem delu tudi problematikah, posledicah in pomenu tržne reforme v Jugoslaviji. Eh, z mano sta Karl Kier, ki eh, avtor knjige, ki trenutno živi v Berlinu, kjer je postdoktorski raziskovalec zgodovine medijev na Humboldtski univerzi. Bil je raziskovalec na Berlinskem inštitutu za kulturne raziskave in na Maastrichtski akademiji Jan Najk. Na Univerzi v Novi Gorici je leta 2011 doktoriral iz politične filozofije. Uredil je zbornik Postmodernizm in uh, It's Discontent, ki je v, eh, na Mirovnem inštitutu išel tudi v slovenščini in uh, je sovednik še nekaj publikacij. Je avtor številnih člankov v domačih in mednarodnih revijah, ena izmed njegovih raziskovanih področij pa so politike spomina v postjugoslovanskem kontekstu. Marko Kršan, je sociolog, član uredniškega odbora Sofija, prevajalec, avtor mnogih spremnih besed in študij ter tudi dober, dober poznavalec uh, problematike, o kateri govori Galova knjiga. Ta prededitev danes pa je treba povdariti, da uh, je organizirana v okviru Inštituta za delovske študije uh, in so organizaciji knjigarni azil in pa založbe Sofija ki jo pa podpira Javna agencija za knjigo Republike eh, eh, Slovenije, ki prav tako podpira tudi knjižni program za ložbe Sofija. Eh, prav tako pa bi rada še povedala, da je danes možno knjigo kupiti po znižen ceni za 13 evrov v knjigarni Azir, ki pa bo odprta tudi po končane predstavitvi knjige. Do polnoči. Do <laughs> polnoči. Sedaj pa bi prosila kar dala, debato, da je eh, nekako predstavil uh, ključne teze svoje knjige, potem pa bi uh, z uh, Markom začeli debato in seveda prosili tudi občinstvo k sodelovanju. Kar izvoli, hvala. Zdravo vsi, hvala lepo, da ste prišli. Danes sem hvala organizatorjem, tudi posebej gre hvala Tanji, Velegeč, založbe Sofija, brez katere uh, ne bi bil tam tudi, oziroma tudi knjiga ne bi šla v pravem času, se pravi, za vse te obletnice. Zdaj, pred mano je nemogoča naloga, kako razložiti oziroma kako uh, sintetizirati rezultate parih let raziskav, plus 404 eh, strani na koncu koncu prišlo, ampak bom poskušal, no? nekako bom sintetiziral par točk, pa bom pa skozi diskusijo eh, skušal to še malo boljš obrazložiti, kar bo pač nejasno. Zdaj, prvič, kaj ta knjiga intervenira? Ta knjiga intervenira v, kar je jasno, post-jugoslovanski, post-socialistični kontekst, in proti nekaterim glavnim ideološkim tokovom nerazumevanja, razumevanja socialistične Jugoslavije. Prvič, ideološki tok konca zgodovine, sprav neke liberalne provenjence, pravi, da ni nobene alternative kapitalizmu in tranziciji. Zdrav, ta provenjenca kaže, da je demokratični kapitalizem najboljši sistem, ter da je do razpada socializma moralo priti zaradi ali ekonomske neučinkovitosti ali zaradi nehumanosti sistema in tako naprej. Eden od reprezentantov tega je recimo um, Balažic z demokratičnim konceptom demokratične revolucije, ampak tukaj ne bomo šli v detaljno, kako je diskutirano. Zdaj, bolj problematičen je konzervativnejši tok, ki se povezuje s tem, kar govorimo, kar smo že parkrat omenili, zgodovinski revizionizem. Zdaj, če je na eni strani prišlo do tega konca zgodovine, prav da je bilo premalo zgodovine, je pri zgodovinskem revizionizmu prišlo do tega, da je kar naenkrat veliko zgodovine, ampak veliko nove zgodovine. Se pravi, ključna operacija tega zgodovinskega revizionizma je, da poleg neke fizične destrukcije, fizičnega uničenja Jugoslave socializma, prihaja tudi do rekonstrukcije nove nacionalne ali pa nacionalistične zgodovine. In v 90-ih letih, vzgled bratomornih vojn, konca, konca Jugoslavije tudi reaktualizacija fašizma. Ta plat revizionizma se steka v širši sklop totalitarističnih študij, ki jih recimo dobro dekonstruir, dekonstruira Dominiko Lusurdo v svoji knjigi Revolution and uh, uh, War zdaj pred kratkim išla. Zdaj on pravi, da je bila politična naloga revizionizma dvojna. dvojna. Na eni strani je šlo za brisanje vseh revolucionarnih dediščin. Od jakobinizma do bolševizma, pa pri nas do partizanstva, socialistične revolucije oziroma socialne revolucije. Tukaj to je ena zadeva, brisanje, likvidacija revolucionarne preteklosti. Druga Druga točka revizionizma pa je pozabljanje kolonializma, prav preko opevanja zahodnih demokracij in recimo da tega širjenja demokratičnega prvega sveta se pozabi, da so te iste demokratične države delale ogromne, še v drugem delu 20. stoletja, ogromne kolonialistične pohode oziroma ogromne uvije se se dogajale. Zdaj, ta ideološki arsenal konca zgodovine, zgodovinskega revizionizma je pomembna podstat bratomornih vojn v Jugoslaviji včeraj, v Ukrajini danes in je tudi podstat v procesu k tranziciji, k neki utopiji nove Evrope, prostega trga in svoboščine. Zdaj o jugonostalgiji tukaj ne bom govoril, lahko govorimo samo, da je to kot neka reakcija, tudi subkulturna, ne to politična reakcija na, recimo, zgodovinski revizionizem. In um, zdaj, zdaj delam, recimo, redukcijo, ampak vse velike, če imaš na eni strani demonizacijo preteklosti, imaš tukaj neko glorifikacijo preteklosti in se v bistvu tudi zvede na neko dost eh, problematično Eh, vlog oziroma analizo socializma. Ok, to je bolj lokalni in specifični postsocialistični kontekst. Drugi pomemben, kamor ta razprava ali knjiga intervenira, je mednarodni, se pravi na nek, recimo, temu um, tematike ideje komunizma, se pravi od Negrija, Badjuja, Ranciera, Dožiška pri nas, kjer v, z eno roko zamahnejo proti vsej zgodovini dedični socializma, ampak tudi proti aktualnosti eh, političnega koncepta socializma, ali pa da bi bila socializem alternativa danes. Se pravi, veliko lažje je zdaj razumeti eh, skok direkt v komunizem, kot pa razumeti, razumeti socialistično tranzicijo. Se pravi, to je, eh, pred nas smo tudi slišali nekaj dobrih prispevkov na to temo, ampak bi rekel samo to, da to idejo komunizma oziroma to razpravo, kljub temu, da je to toliko različnih teoretikov, petih, um, kot da bi strašila nekaj prikazan socializma. Prav, kot da smo lahko komunisti brez tega, da smo marksisti, kot da smo lahko komunisti brez tega, da imaš uh, zdravo kej okay, socializma in tako naprej. Tako da moja knjiga nekako skuša se tega lotov dialektično, se pravi, brez socializma ni komunizma, brez komunizma ni socializma. Se pravi, Namesto, da govorimo o nujnem propadu socializma z današnje perspektive konca zgodovine ali nacionalističnih utopij, namesto tega, da sledimo socialistični teleologiji, da bo po neki fazi socializma nujno prišel komunizem, tukaj postavljam bolj etiserijansko perspektivo, da je zgodovina nek, recimo, da temu nadoločujoč, odprt, eh, kontingenčen proces. Zdaj, v zadnjih 25 letih je bilo zelo malo napisano, pri nas pa tudi drugo, tudi v kompleksnosti eksperimentalnosti jugoslovanskega socializma, še malo je bilo napisano s kritično-marksistične perspektive, s častnimi izjevami, naprimer rast pomočni klev centri, tudi Marko Kržan, to je malo nekih kolegov, ki se začeli ukvarjati s tem, da teh letih omenil bi tudi lansko knjigo Darka Sovina, ki je trenutno dostopna v srbo-hrvaščini, ampak v naslednjih letih verjetno tudi v angleščini. Zdaj, moj doprinos ima poleg tega marksističnega še malo altisterijanski pridih. Um, to bi lahko razložili prvič zaradi specifično jugoslovanskega konteksta, dediščina nekih teoretskih bojev med praksis in ljubljansko šolo, na drugi strani pa tudi moja kritiko altiserija, z altiserijo sem se nekaj časa ukvarjal, in skušal razumeti, zakaj je bil vedno tako recimo nastrojen proti historizaciji, proti historičnim uh, eh, analizam. Nekako moj doprinos kritike Altizerja, da sem skušal uh, uh, pokazati, da altizerijanska teorija lahko tudi zagrab te neke zgodovinske procese. Lahko gremo pa še malo bolj v, v detalj, kje mislim, da je Altizerjeva prednost pred kakšnimi drugimi teoretiki oziroma kje on zagrabi oziroma misli in revolucijo in reprodukcijo produkcijskih razmer. Se pravi, ni nekdo, ki bi stal samo, jaz sem strukturalistični mislec, mislim samo te dolgotrajne, ampak to je v bistvu prelom z obstoječim. In to je v bistvu neka, recimo, da eksplozivnost uh, Altiserja, ki se jo danes skuša še eh, aktualizirati. Hkrati je pa neko ime za politični škandal, kot je Jugoslav, Jugoslavija ime škandala, je to tudi se ime škandala v, v, v politični tudi, oziroma neke politične dediščine. Ok, glavni podarki knjige, prvi, drugi del, prvi del. Um, v prvem delu se ukvarjam predvsem s eh, politiko partizanskih prelomov. Um, zdaj, tukaj že spet uh, eh, Altiserja čitam skozi nekakšen dvojni prelom. Um, če postavo ponavadi imaš, recimo, zgodi se revolucija in imaš prelom, potem je pa konc, oziroma se sam prestal neka šahovnica, oziroma te nekake teorije revolucije. Tukaj Artiser intervenira, da je treba res, oziroma prelom, misliti kot neko nedokončano, neizvršeno dejstvo. Spravo, da se mora v bodočnosti vse skozi ta nek kontingenčen prelom opisvati v realnost. To je pač neka eh, teoretska teza te dvojne prelomnosti in ne samo tega enkratnega, edinstvega eh, dogodka. To je ena druga točka, tukaj si boste lahko pol, eh, koga je pa vas zanima, bolj prebrali, za kritika Karla Šmita. Karl Šmit je napisal pomembno knjigo Teorijo partizana, on je fašistični mislec. In uh, zelo problematična je, da danes uh, teorija o partizanu še smer drži pod svojo avtoriteto oblastjo, teoretsko fašistični mislec. Da tukaj je bil v bistvu sprehod na nekak sovražni teritorij, oziroma pokazati eh, neke, recimo, nekonsistentnosti njegove zelo formalne teorije politike. Hm? Kako partizan pride tudi kot kritika nekega suverenega vestfalskega nedržavnega reda in tako naprej, ampak kjer se pa kaže ta vsebinski moment, eh, oziroma kjer lahko v bistvu zagrabaš Šmita za rogove, kot bi rekel, kjer ni tako formalističen, je njegovo stranje, da figura partizana je telurična. Telurično pomeni, da je navezana na zemlji. Spravi, tukaj pride zelo v nek uh, ambivalenten odnos oziroma v bližino Bluton-Boden ideologije. Partizan je, partizan je tako fanatičen zaradi tega, ker je navezan na svojo zemljo. Kot da preko narodno osvobodilnega boja ni prišlo do temeljne redefinicije, kaj ta zemlja sploh je. In tukaj se mu zgodi tak poseben zdrs, kjer izenač monarhistične partizane, se pravi četnike, z jugoslovanskimi eh, titovi partizani. Tako da tukaj je eh, zanimivo gledati eno se cepi na dvoje, ne? v smislu, kje je neka definicija nacionalnega, nacionalističnega partizana, ne? bi bilo pol samo nacionalno gibanje, kje je pa ta preskok oziroma ta dialektika med socialno revolucijo in nacionalno osvoboditvijo. Ok, to je, to, je, to je pač ta neka kritika Šmita, uh, eh, ki uvede Eh, to diskusijo. Zdaj, eh, dobro, zelo dobro poznate, da za časa druge svetovne vojne imamo vsaj tri politična načela, ki so prisotna v recimo jugoslovanskem kontekstu. Eno nacistično okupacijo, spravo neko politično načelo etničnega političnega čiščenja vseh antifašističnih rastno tujih političnih problematičnih populacij elementov. Drugo je bila ta royalistična četniška formacija, ki jo dolgo časa priznavajo zvezdniki in ki stoji, ki je reprezentant stare Jugoslavije. Stare Jugoslavije, ki je tona ekonomskih in drugih političnih neenakostih, etničnih konfliktov. V tem je zelo dobro tudi pisal Leo Centrih v, v svoji knjigi Marxistična formacija. Um, Tretja pa se, seveda ta ekspliciten preboj, prelom, o tem sta tudi dobro pisala Mihaš Komen in Ozdrem Bukovac. Sam sem pa tukaj dodal v tej analizi še nekaj uh, točk, da ne bi zapadli že spet v to uh, eh, diskurs ideje komunizma. Spravo neko brezmatežnost, da hvalimo samo te partizanske momente, epske, epske bitke na razsežnosti, spravo neka ponavljanje uradne ideologije kasnejše Jugoslavije, ampak Se pravi, da je imela ta zgodovina tudi neko predzgodovino in kasnejši razvoj. Se pravi, najpomembnejši moment za uspešnost in dolgotrajanje tega preloma je bil in zaradi tega je tudi kvalitativno drugačen od francoske rezistence ali pa drugih odporniških gibanj. Se pravi, da je prišlo do, ehm, da je bila tako visoka komunistična organizacija, ki je črpala iz nekih političnih in eh, teoretskih izkustov iz celotnega, celotne prve polovice, recimo 20. stoletja. Tu sta pomembni še dve načeli. Eno načelo je načelo narodne osvoboditve, ki ga na Balkanu poznam od izpred časa, že te prve uh, svetovne vojne in je zelo pomembna in za mišljenje Balkanske socialistične federacije, pomembna je tudi za prve socialdemokratske stranke, komunistične stranke in Tukaj je prišlo seveda do nekih kasnejših reapropriacij, ampak je imel tako buržuazija nacionalna, kot recimo, da temu um, eh, uspenjajoči se delovski razred, ki je imel tukaj nek poseben politični znak. Se pravi, narodno se v 30, v 30 letih pa še kot eh, napad na, na, na fašizem Združena ljudska fronta Dimitrov. Ti dve načeli je seveda partizanski boj prevzel, reapropriiral in je seveda postavil neke nove materialne temelje. Zdaj, tukaj v NOB je seveda tudi, ne bomo šli v detalje, socialna revolucija, pomembno je samo to vedeti, da se na koncu zgodi prelom, ki se rezultira v novi Jugoslaviji. Ta nova Jugoslavija razen imena tudi v imenu in drugače kraljevine Jugoslavije, pa SFRJ, oziroma pa Ljudska um, republika, um, v bistvu nima, nima dosti skupnega. Zdaj, poleg te Avnojske Jugoslavije, pa to, kar je že Asta v samom uvodu rekla, po sporu s Stalinom leta 48, se znajde Jugoslavija v popolni mednarodni izolaciji in na mesto podreditve enemu od blokov uh, revitalizira partizansko avtonomijo. Spravo, tukaj se na svoj način z drugimi sredstvi eh, nadaljuje partizanska politika iz druge svetovne vojne. In tukaj je spet notranje, kot model samopravljanja, kritika recimo, državnega planskega gospodarstva, ki je seveda šlo za nek počasen, gradualni eh, proces, ni se zgodila samo eh, čez noč. Drugo kot neobraščenje, kot neka zunanja politika, ki je reorientirala propad Eh, Balkanske socialistične federacije, ki je bil ustavljen. In um, tukaj je zanimivo, na eni strani imaš to samo upravljanje, ki je bilo samo upravljanje v eni državi. Jugoslavija, ko začne s tem eksperimentom, se ne more upreti na nič, razen samo sabo. Spravo, tukaj je v bistvu in političen pogum in teoretska izvirnost, revitalizacija teh procesov. Okay. To zdaj tukaj, v tem prvem delu, sem bolj afirmativen do tega eksperimenta, prakticiran, kaj bi Susan Buck-Morse rekla, od pozabljanja revolucije. Prav, če je imel zgodovinski revizionizem za nalogo pozabiti revolucionarno dediščino, je tukaj absolutno v spredju neko odpozabljanje, oziroma mobiliziranje nekih zgodovinskih, teoretskih, političnih resursov za danes, za prihodnost, kako je V drugem, v drugem delu nekako skušam, eh, skušam bolj kritično pristopiti eh, k stvari, to je na delu bližnja obdobja, bližnja analiza recimo obdobja tržnega socializma. Tržna reforma, ki se začne po letu 68, tu se opiram na razno razne analize, recimo Katerin Sandri, tudi Darko Sovin, tukaj smo se izmenjali nekaj tesi, um, le da kritik politične ekonomije postavimo bok tudi kritiko ideologije, oziroma iščemo neke, neke neuralgične točke socialistične reprodukcije, če hočeš. Zdaj, tukaj sem mogel v prvem, na, na, v prvem koraku moraš uh, uh, odtegniti koncept recimo tistim narativu tega, da je šlo na vzhodu vedno sam za državni socializem. Na drugi strani si imel še pomembnejši, recimo kritični marksistični pristop, kateremu dam tudi svoj prav eh, do neke mere, je pa, da je bilo vse v bistvu enako državnemu kapitalizmu. Se pravi, tudi vsi socializmi, vsi socialistični eksperimenti na konc koncu se lahko zreducirajo na zgodovino gibanja kapitala oziroma na zelo podobne. Vsi si imel tudi socialna država na Zahodu in na vzhodu. Ampak pozabil se, da se socialna država na Zahodu prišla kot odgovore Eh, na socializem. Um, zdaj, to, to, sta, to sta ene dve, dve točki, um, kjer sem hotel to pojmovanje um, zgodovine, um, nekako to a prioristično tezo, to je pa še državno socializem in kapitalizem, um, preobrniti malo okolje in pokazati, kje točno so se dogajale specifičnosti jugoslovanskega socializma in izgleda, da nam črpamo še kaj za naprej. Zdaj, mesta blizu tako etiserijanska kot Lepovica v definicijo socializma, ki definirate socializem kot tranzicijsko formo. Socializem je že samo sebi družba prehoda. To je prva stran in je tudi neka kombinacija komunističnih in kapitalističnih elementov. Zakaj, nekateri bi vprašali, zakaj je analiza tržne reforme in zakaj ne analiza recimo, tega prehoda iz 80-ih v 90 let? Moja teza je, da je tržna reforma ravno tisto epistemološko, ne samo zgodovinsko mesto, iz katerega že lahko vidimo staro v novo, oziroma novo v staro. Ni le specifikom jugoslovanskega socializma, pač pa nek postsocializem v socializmu. V sami analizi sem poentiral nekaj ključnih protislovic, da bom šel zelo hiter skozi paradoksov socialističnega razvoja modela. Zdaj prva točka. Uradna osmeritev SFRJ je, je postala potem po letu 48 antistalinizem kot kritika državnega, državnega planskega gospodarstva in je skušala zelo resno implementirati Leninov koncept odmiranja države. Na kak način je prišlo do tega odmiranja države? To v politični praksi ni pomenilo, da je država kar taka izumrla, pač pa se je država moč transformirala, rekonstituirala. Prva tendenca, ki je vredno omeniti, je politična decentralizacija. Se pravi, decentralizacija iz oskih federalnih krogov na republiške lokalne nivoje, samo prava eh, občine in tako naprej, spremljajo proliferacija političnih form na vseh nivojih, delegacij, komisij, kasneje tudi sindikatov organizacij, sprav neka kompleksna meža decentraliziranega političnega aparata. In ta na noben način ni sledil neki totalitarni logiki. To je, to, to, to je ena poanta. Druga pa v tem razumevanju, ki je ponavno povezana zgolj s to strogo hierarhično odzgore, aparatijsko kritiko, um, sem tu uvedel, kvečemo neko fokojovsko perspektivo da, da gre za nek uh, samoupravno oblast, self-management, governmentality, governmentality kot uh, nek pristop, kjer tudi Foucault sam prav, socializem je propadil zaradi tega, ker ni razvil oblasti. Ne. Tega, kot tukaj moja teza je, da v Jugoslaviji, tudi temu, da je propadla, uh, se je razvil nek oblastni aparat, ki ni bil strog suveren v tem smislu. Imel si šest republik, eh, tok pa tok, eh, še dve pokrajine. Imel si, nisi imel samo ene zveze komunista, imel si šest plus dve, že spet. Eh, imaš celo, celo dinamiko nekih političnih konfliktov, ki so veliko bolj kompleksni, kot jih, kot jih prikazuje totalitarno, recimo, da te totalitarne študije. Zdaj, to je, to, to je ena zadeva, politična decentralizacija. Zdaj, ekonomska decentralizacija, spravo odmiranje države na ekonomski način, prihaja pa do pospešene socializacije kapitala. Spravo, prenos od državne lastnine k družbene lastnini pomeni, da lastniški odnosi vsaj pravno razvijajo kar je samo pravni paradoks, oziroma kar nemški pravni teoretik prav, da gre za koncept za iznajdbo nelastnine, lastnine kot nelastnine. In to, kar v bistvu Antonio Negri razne, razne teorete, ki opevajo kot politiko skupnega oziroma um, recimo iznajdevanje nečesa, kaj je skozi preko binarnega nasprotja med socializmom, kapitalizmom, med javnim in privatnim, to je v Jugoslaviji že obstajalo. Tako da v bistvu tukaj on gre rajš mogoče v zgodovino srednjega veka ali pa, ali pa v, v, v open source, medtem ko Jugoslavija je dobesedno nek nek primer politike skupnega. Um, seveda, ta proces je ambivalenten. Zajema tudi, recimo, fragmentarizacijo kapitala, širjenje neodvisnih kapitalov, ki so jih kasneje upravljali menedžeri, direktori. Namesto pravega plana dobimo planiranje, ki je zgolj približno in neobvezujoče, prav vsako leto. V tem političnem ekonomskem odmiranju države je po moji oceni prišlo do nereflektirane slepe pege. Se pravi, slepa pega socialističnega razvoja je nekako, da je skozi to decentralizacijo, skozi te postopke v imenu antistalinizma se uvedlo neko liberalno vjede. Pravi, da imaš neke, recimo, da temu spontane procese ali trga, razno raznih zadev, se potem uh, eh, zapakirajo kot, zdaj imamo več demokratizacije, več decentralizacije. Tržna reforma kot taka je indikator te nove konstelacije. Tržna reforma pomeni predvsem deideologizacijo ekonomije, diskurz ekspertov, um, v realnih družbenih procesov pa odpre uh, široka, ostra eh, nasprotja. Uh, Znotraj podjetja. Na vkljub več samopravnim pravicam delovcem v letu 65 se je kontrola nad produkcijo ustrajno selila na nove hegemonske skupine. Prav imamo neko osmozo tehnokratov, bankirjev, republičkih elit, ki se vzpostavijo in recimo delovstvo blokirajo od neke kontrole in proizvodnje. Tržni kriteriji pomenijo, da se intenzivira tako eksploatacija znotraj produkcijskega procesa, zaostruje se tudi razmerje med delavci in nedelavci. Prav, brez posle. Zdaj, če imaš ti tržno razmerje oziroma to, kar eh, recimo na nivoju podjetja omogoča akumulacijski cikl in nadaljno investicijo, so podjetja dobila tudi pravice, da se odločajo nad nivojem zaposlenosti. In v takšnih in takšnih razmerah so se raje odločile, da ne zaposlijo nove delovne sile. To je bil seveda eden od problemov, zaradi tega, ker je tako direktori na eni strani kot delavci so tukaj branili svoje privilegije, tisti, ki so bili že znotraj, znotraj sistema zaposlili. Um, ne pozabimo, če je imela Socialistična republika Slovenija uh, več ali manj polno uh, zaposlenost, si imel na, na primeru Makedonije, Kosova 15 do 20 registriran brez posla. Spravo samo tisto, ki je bilo registrirano, če, če upoštevamo še iz privatnega sektorja, oziroma tisto, kar ni bilo pokrit. In Susan Woodward je preko svoje pionirske eh, raziskave skušala pokazati, kako težko je zagrabiti problem socialistične eh, brezposelnosti, je tukaj eh, jasno, so te številke še, še, še više pravi, imaš neko asimetrijo znotraj jugoslovanske ekonomije, ki, znotraj, ki v času tržne ekonomije spravo dobi neke pospeške oziroma jačanje kapitalističnih elementov, če hočete. Zdaj, poseben primer je tudi povečeno število štrajkov. V 60 letih, posebej leta 64-65, ima že 200 do 300 štrajkov letih. Zanimivo je tudi to, to je poseben problem, da so delavci na glavnem Zdravno vodstvo in tudi eh, tempo Svetozar Gormanovič so podpirali državno reformo. Vsi so podpirali tudi Tito in, in, in, in, in, in njegov krok, ampak eh, zadeva je taka, da so, da so skozi državno reformo demokratizirali podjetja, dobili so pa tega, tako po domače povedan, eh, zajcu žaklo, kjer se je resna koncentracija moči ni šlo samo skozi zdaj, da bi šlo skozi politične institucije, ampak se je dogajala skozi ekonomstvo. Zdaj, na kjeri način? Ena stvar, tržni princip, in o tem govorijo razno razni komunistični in socialistični teoretiki zdaj, tržni princip ni vsakemu po svojih potrebah ali vsakemu po svojih možnosti, pač pa vsakemu po svojem doprinosu. In to zdaj ni veljalo samo za delavce v podjetju, ampak tudi za same republike ruši se recimo ta tisti nek model neantagonističnega razmerja med delavstvom in političnim predstavništvom in tudi neka, recimo da temu, solidarnost, medrepubliška solidarnost. Leto 1965 ne pozabimo, da je fond za investicije, katerega glavna naloga je bila, da je recimo nekako zagotavljal bolj pravični že eh, ekonomski razvoj, seveda na nivoju distribucije, ne na nivoju produkcije, se pravi porazdelitev uh, eh, bogatstva in uh, vzpostavljanje neke dobre infrastrukture na vseh uh, republikah in pokrajinah, da so ta fond za investicije ukinili. Kaj je prišlo v mesto fonda za, imaš, imaš fond za razvoj, hkrati imaš v bistvu finančne tokove, v tistem času imaš že ogromne uh, pogodbe s finančnimi institucijami, kot so Svetovna banka, Mednarodni finančni sklad, ki v tistem času v bistvu se začne razvijati ta dinamika odvisnosti spet. Če se je Jugoslavija v prvih dveh desetletjih borila za to neko pol avtonomno pozicijo, ne, v, v, v recimo evropskem in širšem svetu, je pol začela, je tukaj odprla nek moment, ki je bil dosti eh, eh, problematičen, in eh, kasneje 15 let zelo usoden. Se pravi, v tistem času, leta 66, 67, dobiš uh, komercialne banke. Komercialne banke so bila realnost eh, v uh, Jugoslaviji in zelo močen, protidemokratičen, uh, protidemokratična točka, če hočeš, zaradi tega, ker upravo teh bank ni mogel kontrolirati nihče. In če so bile investicije v določene podjetje večja od osnovnega kapitala tega podjetja, so imele kontrolo seveda banke, ne pa ta podjetja. Podjetja, eh, banke so pa ustanavljale, ne vem koliko je bilo, 25 eh, gospodarskih družb plus republiška oblast. Tukaj se uvede ta teritorijalni princip, ne, ki fragmentarizira na eni strani delovstvo, na drugi strani pa bogatejše regije eh, spravlja v vedno bolj privilegirani položaj. In to je ta dinamika, med tem, kar sem začel problematično osnov za znotraj podjetja, ne, ta recimo vzpon tehnokracije in tega re, intenzifikacija razrednega boja, na drugi strani pa ta asimetrija med samimi republiškimi razmeri, ki potem se vedno bolj premenišča v etnične konflikte, namesto da bi naslavljale ekonomske probleme. To je ena zdaj lahko rečem samo še par točk o, o, o socialističnih ideologih, recimo, ki zapadajo v nek predmarksističen prodonovsko-ovnovsko konstelacijo. Tukaj je zanimiva študija Davida Bunknelija, ki je v začetku 90-ih napisal odlično knjigo Against Market, zaprav proti, proti trgu. Um, in če ti zbereš, kako je oven ali pa prodom, kako so v bistvu se koncentrirali samo na moment eh, mehanizme distribucije in pravične porazdelitve, ampak ohranjanje trga, vidiš tukaj uh, direktno, direktno povezavo, oziroma bi lahko pol postavil direktne citate od Kardelja, oziroma še par drugih. Um, to, to, to je ena zadeva. Druga, druga pomembna zadeva, preko trga ni šlo samo za trg blaga, ne, produktov, bolj prost pred, eh, trg in vzpostavljanje nekaj bolj prostih cen. Že leta 61 se je to dogajalo, 65 naprej. Ampak prihaja do konkurence med delovstvom in nedelovstvom. Vstop jugoslovanske odvečne populacije na evropski trg delovne sile je seveda gastarbajterstvo. Imaš državne pogodbe med William Brantom in Titom, oziroma med razno raznimi predstavniki, ki vzpostavljajo nov, v bistvu ne samo iz Jugoslavije, zvezda tudi iz Turčije, Italije in tako naprej, iz juga Evrope je takrat že prišlo, ampak Jugoslavija ne participira samo na trgu uh, produktov, ampak tudi trg delovne sile, trg, finančni trg, se pravi odvisnost prek eh, monetarnega sklada in vse naprej. Tako da tukaj imaš v bistvu cel sklop, ki prinese Eh, eh, jačanje teh kapitalističnih elementov. Zdaj, en, en problem, ki sem ga tudi izpostavil, ali paradoks, je recimo neka naivna vera v eh, legalni komunizem. Če, če čitaš ustave oziroma tekste Krdelja, mislim, to je fenomenalno. To so tudi zakon o združenem delu in vse te zadeve, to je najbolj perfektna forma legalnega komunizma štejemo, mogoče tudi v Sovjetski zvezi si imel nekaj teh momentov. Ampak gre v to, kar govoriš, kar govori tudi Marks, asociacija, združenje producentov, ampak ne samo producentov, tudi porabnikov. Ne? Tukaj imaš pač ta moment, državni moment, pa ta tržni moment, ki se prepleta, ne? ki dela nek uh, poseben sistem tukaj. Um, jaz bi rekel tukaj, da, da je to nek uh, preostanek uh, kontraktualizma, ali pa lahko bi rekel tudi eh, neko točko naslavljanja eh, političnih problemov oziroma ne naslavljanja političnih problemov preko prava. Zdaj, če se ti eh, fokusiraš samo na legalni aspekt lastnine, ne naslavljaš pa ekonomskega aspekta lastnine, se pravi apropriacija vrednosti ali pa relativna, kako se ustvari oziroma pritisk na relativno presnežno vrednost, potem ne zastopaš v bistvu, kako so se ta razredna razmerja v socializmu uh, pojavila. Tukaj, tukaj imam neko debato, tudi eh, Kerševan je odlično um, analizo napisal, pa so tukaj tudi avtori iz dela, delo in kapital, da se vrejo. Tukaj je neka debata znotraj tega, um, je tudi v knjigi prisotno za vse, kar vas to zanima. Zdaj, zdaj zadnja točka, oziroma ta social, socialistična reprodukcija ali pa neka analiza tudi ideologije. Maja 68 dobimo seveda festival nove levice kulturne kritike, imaš štrajke, imaš študentske proteste, iz centra ga imenujejo levi odklon. Ne pozabim, da par let kasneje se ta maja 68 pojavi tako, v tisti čas že v bistvu na Kosovo, kasneje tudi na Hrvaškem, ki je veliko bolj temačen maj. Maspok nacionalistično gibanje ni, kar je zdaj v zgodovinskem diskurzu ponavadi commonplace, se pravi desna deviacija, ampak nasprotno, Maspok odpre diametralno nasprotno politični imaginar, ki ni le ekonomsko racionalen, dajte nam nazaj devize liberalno, ki prestopi na republiško avtonomijo proti federaciji, ampak je izrazito nacionalističen in antikomunističen. Zato Hrvaška je to že razpomogla Hrvatov, ne več Hrvatov, Srbov in ostalih narodnosti. E, nekaj, kar se je začelo kot lingvističen problem, a je srbsko-hrvaški jezik en jezik ali dva, se potem razvijal v parih letih v, v bistvu družbeno kataklizmo. Vsi te socialni ekonomski problemi, ki so bili tukaj razredni antagonizmi, se začnejo premeščati na te etnične kulturne označevalce. Ok, sklep. V obdobju tržne reforme, izčrpavanja, to sem jaz pomenoval kot izčrpavanja komunističnih sekvenc oziroma izčrpavanja nekih partizanskih prelomov, včasno tudi neko zadnjo je bila resna ekonomska kriza, stagnacija, je na mesto mehanizmov družbenega planiranja, ponovnega vzpostavljanja socialistične pogodbe, revitalizacije vizij med množicami in partijo, če hočeš, prišlo do politične represije ki pa je ideološko že napravila kompromis tako z liberalizmom kot nacionalizmom. Če bereš neke dokumente, recimo tudi preustavi leta 74 in tako naprej, že vidiš, da so v bistvu, kljub temu, da so te liberalistični odkloni odstranjeni takrat iz vodstva partije, zaživeli oziroma živeli naprej svoje življenje. Hm? To, to, to je en moment, to je ta hegemonski blok, ki je bil politično premagan v začetku 70-ih, je pa zmagal konca 80. Prav, kako čitaš v bistvu razpad Jugoslavije preko 60-ih, 70-ih, ne pa 80-ih, 90-ih? Prvo so porazili socializem, potem so pa pokopali še Jugoslavijo. Ne. V bistvu ta, ta, ta moment nekako tukaj skušam eh, razložiti. Vendar, ne glede na propad, razpad je bilo tudi socialistično obdobje polno eksperimentov, Bog obvaro je zdaj veliko bolj kreativno je bilo kot obdobje konca zgodovine in dominance nacionalnega liberalizma. Hvala. Bom pa izkoristil istočnico Tesserja in ker smo ravno v hrambu slovenske filozofije, bom najprej malo mogoče uh, skušal provocirati filozofe. S tem, ko bom uh, eh, uporabil, bom rekel, no, da kar se meni tiče, je tista filozofija, ki je produktivna, je filozofija, kot jo je definiral Tesser v svojih zgodnih delih, eh, sicer uh, kvalificiral ta razredni boj, na primer je analiziral obliko sanje francoskega biologa, tudi nagrajenca za biologijo Grana Žakar Kukora. In eh, tam je pokazal, kaj to pomeni ta razredni boj na teoriji. To pomeni, da ti kot filozof ne opravljaš dela znanstvenika, ampak da pokažeš v znanstvenem tekstu ali pa znanstvenem delu, kje je skrenut ta znanstvenik iz področja teorije znanosti v področju ideologije. Zdaj, pri tem Žakomu Noju se je to zgodilo pa malo tako, da je to vam prišel z tiste svoje ravni analize, ki je bila genetika in te mikroravni individualnih organizmov in je to prenašal na cele ekosisteme in potem pa človeštvo. In nekaj na enkrat prišel iz znanosti, ki je bil res dober, predvsem dva tistih, ki so pa bolj mainstream, pa te prijeli na, na, na analizi nekega števila tudi eh, dejansko desno. In da res to skoraj mislim. Recimo, ti prvi primer za to, to prvo konzervativno mračnjaško, če hočete, eh, deviacijo, so razni teoretiki zgodovini, ki so recimo najdel nek citat iz Marksa, ki je enkrat uporabil ta holokausta, ne? v nekem zgodnem spisu, ki nima nobene, kje še ni, ne, komplicirane teorije in ima nobene zveze z znanosti, ki je polno tkiv kasneje in predvsem razdelo v, v, v, v kapitalu, ne? skratka z njegovo kritiko politiko ekonomije, ampak je pač neka metafora ta grobega prehoda, kako pač kapitalizem ali pa nek modernizacijski proces mora pač upraviti za vsemi predmodernimi oblikami družbenosti. No in skratka iz tega nečisto realistično izkrila, da so nekola, ki ima nekaj drugega, kar je že takoj na začetku noter bil. To je pač idealizem par excellence, ne, ki bi hkrati tudi so za zgodovinski idealitizem. No, ampak so to pa resne, ne, eh, bom rekel, eh, to vrstna početja, ne, kjer pač, eh, recimo, vidimo, ne, da je bila, da je zgodovina opaz, ne, da je bila verjetnost, da se bo zgodovinska dejansko vse največja, ne, da so tam vse, cel, sploh dogajanje silo v tisto smer in zato sem da interpretira zadevo kot tako, da se postavimo na zgodovinsko procent. Da če malo konkretno in, no in tisto, ne, kjer mora po mojem dober filozof intervenirati v, v zgodovinopisju in da sem da je Garto kako je dobro naredil v tej knjigi, je seveda da pokaže, kdaj so prišli, kdaj so da to ne, ne, ne preskok ne, iz nečesa, kar je z ene situacije, ki je ponujala različne možnosti, v nekaj, kar se je kao moral izpeti in izteči točno tisto, kar se je. Ne? Recimo, um, dobro, eh, dajmo primer Balkanske federacije. Dobro, Balkanska federacija se je takrat ni realizirala, ne? Um, dejansko je bila neka stvar, ki je šla proti toku vseh nacionalističnih uh, tradicij v Jugoslaviji in sploh na Balkanu, tudi proti toku pač imperialnih sil. Je pa imela možnost, da ravno s tem imperializmom in odvisnostjo teh držav pač prekine. Ker imela so pa eno skupno lastnost vse, Hungarija in Jugoslavija, Albanija, to to, da so bile periferije in so izkoriščali isti centri. Niso se izkoriščali med sabo ali pa zatirali prehrani iz manj centri. Njihova možnost je bila ravno tem, da bi se združile proti tiste politike, da vidi impera, ki so izvajali pač imperialne države in ne, v tem tak način poskušali videti česti. Seveda, taka filozofija, ki ni seveda gleda samo z vidika tega, kaj se na koncu zgodili z recimo so nacionalistično, ki to sliš, kako pač glasbo opisira kot neko eh, realno napredno možnost. Eh, druga stvar, ne, recimo eh, druga svetovna vojna, ne, časa, ki je pri tej isti založbi šla knjiga Ernsta Mundela, o drugi svetovni vojni, ki ima to zanimivo tezo, da je po drugi svetovni vojni več vojni. Ena je bila vojna med eh, eno zelo, zelo radikalno eh, imperializma, pa pač drugimi zahodnimi imperializmi, ki so hoteli prepustiti svojega gospodstva. Poleg tega je bila potem cel, cel kup nekih narodno-svobodilnih bojev in celo tudi socialističnih revolucij. Ne. Seveda, jasno, spet, pogosto zgodovina popolnoma zapiše vsa ta bolj napredna gibanja, ki so bila tudi eh, recimo v Jugoslaviji definitivna. pa naprej, eh, gibali neoboščeni. Tudi to je bilo nekaj proti vetru. Ne? Eh, že takrat sem pridel svoje, kaj se kreste se to v Afriko in tako naprej, ne, dajmo se mi pač eh, povezati z zahodno Evropa, ali to je pa z vzhodnim blokom, ne. Ampak ravno to, da greš ti ven iz tega, ti smo ste od enega do drugega bloka, ne, ti pač damo delaš na prostor za to, da delaš v zlobu iz same države, ne, pa naprej v sistem. Dobro sem v Grčiji, kaj pomeni, ne, popolno odvisnost pač od tega samega sistema, kar pomeni konec konca tudi to, da drugega bloka sploh nime, kaj še ne pač neke neodvrščene pozicije. No in isto bi lahko pač govorili tudi o, o samo upravljanju, ki je tudi eh, neka popolnoma, eh, mislim, ki je tudi inovacija eh, v tem smislu. Pač to, da ni uspel, ne, je seveda stvar, ki jih zahteva da zbrani, zakaj se to izgodi, ne, ne pa preučevanje pač tega, kar se dejansko potem je zgodilo zato ne bom predolg, um, ko bom rekel sledilo vprašanje o politične aktualnosti. To, kar dela filozofija v znanosti ali pa v zgodovinopisju, torej v teoriji, ta njen razredni boj, mora delati pa pač politika v uh, družbenih razmerjih. Uh, kar pa se že mislimo o gospodarskih politiknih mer, so most za te prelome. To je pač bila tudi delovna situacija, tako države, ki je bila res v en stran zelo um, zelo izrazite, zelo zastrenje oblike izkoriščenja in zapiranja, tudi zelo prekarna pozicija Jugoslavije v sami Evropski unikovi bitvi. Ne? Uh, ampak točno to je to, kar je tudi Levin delal, ne? kar tudi deseta še pozarja. Mislim, vladajoča linija ni ena opcija. Ne? Leta 2004 ni samo opcija, da treba iti v Evropsko unijo. Ker je to po Levin najmanjši odpor, ker je to najbolj verjetna ne vidimo pa v isti situaciji pač nekaj drugih naprednih možnosti, ne, ki bi recimo v tem konkretnem primeru zdaj povečali tudi možnost nekega drugačnega notranjega razvoja, ki tega zdaj pač ta zunanja integracija blokira. Zdaj, vi boste sami ocenili, kot je avtor uspel. Eh, Jaz mislim, da je te eh, prelome zelo dobro eh, identificiral opravil kar precej zgodovinopisnega dela, ampak vse potrebno pri teh intervencijah filozofskih je pač potem koncem zgodovinopisu to, da eh, dejansko v tem pogled, ki je recimo sklenilo ne, neko slepovica, da pač svojega varno poprav in da ste druge optike eh, pač razlišče eh, zgodovino. Ne. Nekaj takih imen, ki se je tudi pri nas že s tem začelo obraniti, kot tudi naštel, Tako da mislim, bom končal z neko optimistično ceno, ne, da s knjigami kot etapa z prispevki teh zgodovinarjev, mislim, da se pač lahko obetamo tudi um, plodnemu delu tudi. Če ima to kako vprašanje, lahko seveda vmes intervenira ali pa intervencijo pripombo, če že bo slučajno prebral knjigo, uh, bomo razdelili mikrofone tule, tudi. Drugač pa, um, Gal, ti v bistvu tudi, um, ehm, najprej imaš neko repliko tudi na to, kar je povedal um, Marko zdele, ampak hkrati pa tudi v tvoji, tvoji prvi intervenciji in um, v tem, kar je um, Marko govoril, recimo ti praviš, da v bistvu v knjigi, kjer se močno osredotočiš na tržno reformo in da je to en izmed ključnih prelomov znotraj Eh, zgodovine Jugoslavije in celo praviš, da um, nekako je to tisto, kar je vodilo k razpadu Jugoslavije. In, um, ampak hrati seveda eh, dobro tudi pokažeš uh, zgodovinsko, da je kaj so ostale zadeve tu bile, od zadolževanja in t, uh, tako naprej. Ampak hkrati pa praviš, da v bistvu ne zagovarjaš stališča, da je kapitalistična tranzicija, eh, da sta kapitalistična tranzicija in socialistična tranzicija um, nekaj enaka, so izmerljivega, um, ker pač recimo, naš položaj trenutno v Sloveniji ni enak, ker smo mi na periferiji, na, na sicer neki večji strukturi, ampak še vedno na periferiji, ker nimamo na, dejansko nobene moči. V primeru, ki takrat, ko smo bili v središču, bili v bistvu najbolj gospodarsko uh, razviti. Ampak, recimo, če so postavim to, kar ste govoril in to, kar je govoril Marko, uh, um, pa je tržna reforma leta 1965 v bistvu imela izjemno velik tudi negativnih posledic, kot so bile stavke, kršenje delovskih pravic, um, ta fond eh, za investicije, ki si je bil ukinjen, si rekel, da je vodil k eh, temu, da mm, in o tem tudi intenzivno pišeš, pospostavljanju eh, bank, se pravi tudi neki posledični akumulacije kapitala, tudi končno pa na nek način privatizaciji tega. Se pravi, mogoče, če um, zdaj malo bolj razložiš ti in pa um, morda, če bo Marko nadaljeval, kje pa so potem te razlike tega, če te dve tranzicije ne moramo uh, enačiti izven zgodovinskih seveda, kje so še tiste ključne razlike in seveda neke uh, podobnosti. Mhm lahko <clears throat> prvo sam nekaj že dodam, eh, hvala za vprašanje in za ta <clears throat> lep komentar. Eh, glede Balkanske federacije, mm, morda mnogi veste tudi, da je bil eh, takrat na misiji eden od zelo pomembnih političnih rešitev in sicer Združenje Kosova z Albanijo. In da je v drugi svetovni vojni recimo ta balkanski politični koordinacijski vojaški svet preprečil uh, uh, Črč, oziroma Velika Britanija, po drugi svetovni vojni in Sovjetska zveza. Tako da tukaj se v bistvu potrdi ta Mandelova teza, oziroma to, kar je Marko govoril, o teh dveh vojnih, oziroma večjih vojn. Če dodam k temu še v bistvu neko sekvenco, na katero tudi Dominico Lusurdo, uh, eh, dosto fura svoj, svojo, svojo teorijo, eh, da imaš v začetku prvega dela, se pravi 20. stoletja, 30 let na vojni. Prva svetovna vojna, druga svetovna vojna se tako gleda skozi neko konstelacijo oziroma novo konstelacijo imperialističnih razmer med Zahodom in drugimi državami, ki se hočejo priključiti eh, eh, centrum. To, to je ena zadeva. Za našo zelo zanimivo, recimo, da to sekvenca bojev, ki nas čakajo v sedanjosti in ki so tudi zanimivi od preteklosti, lahko pa potegnemo od leta 36 do 49. Leto 1936 je eh, seveda španska državljanska vojna, oziroma socialna revolucija, ki tam na delu in ki je fašizem porazil v Jugoslaviji, v drugi svetovni vojni, ki je edina, avtonomna, uspešna socialna revolucija od odporniški boj, ki bi bil potem uh, eh, apropriiran v en ali drugi blok in potem leta 1949, ki, ko Velika Britanija in ZDA pomagajo, stopijo na stran grške državljanske vojne, na, na stran veščanskih elementov, ki se začne seveda že leta 1944, ko razdružijo Elas in tako naprej. Tako da imaš to vzpostavljanje ne, nekih zanimivih eh, zgodovinskih dogodkov, ki jih je treba uh, brat skupi in kar mlaka mogoče malo več prikažejo, eh, osvetlijo to razmerje nove vloge oziroma te periferije. Zdaj, če bi, eh, da odgovorim na to vprašanje, sam še ena fosnota glede stavk. Stavke v eh, drugem delu 60-ih let so, seveda so še, ampak upadajo. To, to, to je zdaj zanimivo tudi povedati, da um, stavke se niso dogajale samo zaradi eh, recimo, eh, boja za zviševanje plač, ampak tudi zaradi tega, ker so se neke surovine držile in zaradi tega, ker je jugoslovansko, kljub temu, da je bilo samopravno in že počas deregulirano gospodarstvo, je še zmeraj bila vzpostavljena hierarhija različnih industrijskih branž. Prav neke industrijske panoge so bile kot providerke, ne, se pravi podizvajalke nekih storitev oziroma slovin drugih. In tukaj se je v bistvu zapremo oziroma subvencionirana cena je bila trikrat manjša, kot bi bila na trgu. Tako da kljub temu neki eh, eh, eh, zadevi, ki so skušali čez tržno reformo ta novesa popraviti, ne, se pa nisem niti to popravila, hkrati je bil pa razlog za te stavke nekje drugije. In da tudi v bistvu delostvo samo, kot tisto politično predstavnostjo eh, predstavnost ni eh, naslovilo. Tako da tukaj je zanimivo. Jaz seveda pač eh, pozitivno pišem o teh štrajkih, da so to nek izraz delavskega samoupravljanja, če hočeš, oziroma kazano neka protislove, da delavskih zahtev niso bile niso imeli zadost prostora v obstoječih institucij. Zdaj, glede kapitalistične, socialistične tranzicije, seveda, seveda obstaja razlika med uh, privatizacijo in uvedbo privatne lastnine konc 80-ih let in v 90-ih letih in med tržno reformo uh, v, v, v sredi 60-ih let. To, to, to je jasno, um, obstaja se pravi, je že vzpostavljena neka socialistična socialna država v, v, v Jugoslaviji, kar je veliko drugač, če imaš pa kapitalistično državo, ki se upenja v evropske tokove, kjer nimaš ne politične besede, niti ekonomsko, tudi ekonomsko se veliko bolj odlizani. Tako da tukaj je eh, razlika tako v politični moči, v avtonomiji med Jugoslavijo, Slovenijo, če hočeš, kot tudi o tem, da gre za, v socialistično procesu oziroma teh tranzicijah gre vsaj za 4 do 5 prehodov od leta 45 do 90. Spravo imaš ta, recimo, bolj administrativni socializem, pa imaš nek delovsko samoupravljanje, tržno samoupravljanje, dogovodni socializem. Mislim, že tukaj se vidi neka dragocenost nekih izkustov, ki so bili na delu, medtem kot danes, kljub temu, da imaš eh, tistem času v socializmu si imel se prav to jačanje enkrat bolj kapitalističnih elementov, drugih bolj komunističnih, se prav si imel neko to kombinacijo, ki se je potem javljala na različne načine. Ko vstopiš v neko odvisnost v globalnega trga, se te asimetrije znotraj federacije poglobijo. Se pravi, ni direktna aplikacija, se pravi, teh zakonitosti, ampak zajema neko novo dinamiko, notranjo dinamiko, ki privede do razno raznih razrednih koalicij, političnih koalicij. Recimo tudi zanimivo je, da liberalne sile, oziroma v severnih, bolj razvitih republikah, so na neki točki bile proti uh, eh, IMF-u in svetovni banki. In so se v bistvu uh, borile za, za to, da imajo več decentraliziranosti, medtem ko so se druge sile uh, in so se povezovali s kenzijanci, na drugi strani se imel pa v bistvu neoliberalce, pa na strani federacije. Se pravi, tukaj bi lahko govoril o nekem mehkem testiranju neoliberalizma, če se mi je to bila mogoče zanimiva študija primera, gospod komparativna analiza med Čile in Jugoslavijo. Če se imel na, na Čilu res tisto strogo militaristični neoliberalizem, se pravi diktaturo, eh, še kako močna državna represija in tudi zunanja intervencija je bila pomembna, da se je čistil prostor in porazil demokratični socializem. Imaš v Jugoslaviji, v bistvu to je še ena druga zanimiva študija, Johane Bokman, ona govori o teoretskih virih neoliberalizma in skušal preko analiz eh, labor management šole pa še ene par drugih eh, pokazati, da so se razno razni neoliberalci eh, na vdihvar med drugim tudi od jugoslovanskih politikov oziroma primira samopravno. Tako da, jaz se vidim, da ne zagovarjam tega, da je zdaj kar je napisano v teoriji oziroma v idejah, da je to bolj kar že družbena, da so to družbeni zgodovinski procesi, da li še tega, ampak se pa seveda je jasno, eh, treba zavedati moči idej, moči teorij. Prav tukaj v tem smislu sem popolnoma artiserijac, v tem smislu, da so, da imajo ideje neko materialno eksistenco, neko materialno moč. In eh, tukaj gre, ok, da ne bomo zdržali, ja, še naprej. Okay. Uh, aha. me je to postavitev ravno z tem. V tem istem obdobju, in to je bilo veljavno smotr, je zlasti za Mogoče tega vzemljamo. Praktično ogromen razsvet teorij, ravno v Jugoslaviji. Se pravi, to, kar si opisal, vsebi po 60 letih, konc 50 in 60 leta, potem dokončno obračun teoretskim stalinizmom in tako naprej, se usuje Skratka, tukaj ni samo ideologija, ki je vodila recimo skozi politično moč te spremembe in dogajanja, ampak iz vseh strani, praktično vsi trije dokonci, si se na začetku umenil, skratka, recimo liberalni, konzervativni in eh, nek socialistično marxistični se javljajo, ne da pišeš iz besed. Eh, ali je v tej teoriji marksistski teoriji, eh, ki je bila, kjer je vse marksizem, si zdaj vedno kup različnih, lahko bi rekli, da je to prvi post-marksizem, ki je eh, v slovanski že v 60-ih letih, kjer je bilo vse marksizem, ampak je bilo Potem imaš uh, uh, delo avtorjev, ki sem jih navedel, delo Prvske kapitalne SFRJ. Um, ehm, ena, recimo, 60-70 letih je pa praksisovska analiza, ki v bistvu prihaja v istem času, ki je spet filozofska, bi rekel, um, in, in se vrača k mlademu Marksu. Se pravi, da je treba postaviti v ospredje človeka, pač da, da rečem pol kasneje, je v bistvu kartel leta 76 v enem govoru govoril o sreči človeka, kot da bi se mu uh, povrnil tisto, recimo, da potlačeno od začetka 70 let, da je začel na koncu govoriti o tem, da ni potrebna partija, ne, te in druge organizacije, pomembno je sreča človeka. Tako da eh, imaš ne, neko zmes. Tukaj bi se strinil s tvojo oceno, da um, ko samopravna ideologija postane vladajoča ideologija, postane v tistem trenutku vladajoča, ko se vane lahko prevajajo vsi te različni diskursi, se pravi liberalni, kenzijanski, če hočeš, bolj marxistični in tako naprej. Problem v tem je bil, da so bili dominantni, ne, liberalni, ne pa marksistični, oziroma to. Lahko rečeš, mnogo tudi, kar del se je zavedel nekih omejitev ampak na tisti točki, se pravi, ko bereš in do tekst, vidi, da so nekateri problemi, ampak jih potem ne naslovi. Oziroma pač se vrne in ja, kritika avantgarde partije, ampak partija še vedno ostaja. To je bila politična kritika. Potem, glede ekonomskih problemov, ja, so razlike, ne gre samo za ta mono, eh, pristop mono razreda, ne, da bomo samo delovski razred, mu je jasno, da obstajajo različni, različni koncepti in tako naprej, ampak ne gre tistega koraka naprej, da bi mislil, se pravi, apropriacijo vrednosti, probleme produkcije in distribucije. Zdaj, skušam pač najmeti nek, eh, recimo, da tak mešani odgovor med makroekonomskim in, eh, recimo, tem samoupravljanjem oziroma s temi reformami. Zanimivo je bilo to, da se je v tej materiji, kar sem govoril glede legalnega komunizma, se pojavlja ne ta problem, da je bilo tok eh, cenzure, kontrole, totalitarnosti, ampak da je bilo še zelo preveč, zdaj bom rekel nekaj mogoče problematik, preveč svobode. V tem smislu, da je bilo ogromno diskusij. Tukaj zanimiv uh, eh, eno ugotovitev Jožeta Mencingerja, da na neki točki pride do uh, take proliferacije teh bač, uh, proračunov planov 3 milijone na, na leto bi se mogli preverjati, oceniti in tako naprej. Tako da tukaj sem imel to ne samo fragmentarizacijo delovskega razreda, ampak tudi fragmentarizacijo političnega odločanja, ki v času kriz ne, uh, se postal kot nek trojanski kon. Zdaj, moraš najdeti, ne, to pa je ta eh, ne samo eh, politični pogum, pa tist, ki se je v bistvu začel izčrpovati, ampak tudi v bistvu neko politično pamet, Eh, da se znaš znajdeš v teh različnih eh, konstelacijah. In v prvih 20 letih jim to uspeva, v drugih 20 letih pa vedno manj, je pa že neka osifikacija komunistične organizacije na delu. Če bo še kaj? Da, no, mogoče bi se bo to rekel, ne, da ko beremo zdaj za nazaj te uh, 170 metrske živi, ne, ne sem pogledal s tudi kolegi, ki so eh, vložali uh, bolgarski socializem, ne, te smislu, da oni kar dobro identificirajo pač probleme. Ne. Problema sta pa vendar potem dva prvič. Ne, zgodovine vse ne, ni stvar ideje, ampak pač v zadnjem stanci pač objektivni okoliščin. In kljub veliko dobrih namenov, ki jih je kar imel in njegova struja pač eh, v začetku 70-ih in drugih zaradi tega prenove in možnosti, ki se sicer niso uresničile, je bila stvar, eh, je bil manjevski prostor bistvo manjši. Prišlo je v svetu do neoperalnega brata. Jugoslavija je bila že kar visoko zadolžena in ekonomsko mislim država. Ne. Manjevski prostor je bil takrat bistveno drugačen in bistveno težji, bi bil ta sistem pač v praksi realizirati z večjimi žrtvami. Eh, in tudi v drugačnih razmerah, ko je prebivalstvo že veliko stopno potrošnje No, drugi problem je pa ta, da vendar ne tudi lahko priznati, niso pa šli do konca v tej kritiki. Vse so, ne, so stali se in ostali ta kritika birokracije, pa ne, to ni odprava birokracije, v tem sociološkem smislu, ne mislim, pa kot ja. ne, v, v, v realnosti. In ne, da so tudi neki odtojeni centri moči, so prizmer priznani, ampak ne, to še zmeri za to, da bi, bi jih odpravili. Mogoče um, sada, ne, neko identificiranje problema definitivno ne, zdaj, koliko je kar del sam, jaz ki bi, ki bi to presegal, da se mi sem niti ne. Um, mogoče samo k prejšnji modelu pač sprave, eh, ne, bi samo mogoče še to dodal, ne. Glede Jugoslavije se je pač pojavila eh, propagandi, mene par stvari, ki, ki, ki seveda zamegljujejo realno sliko in seveda vse zlorabljajo politične pomene, zanimljajo, zanimljajo, zanimljajo, zanimljajo, zanimljajo, Um, ena je ta, da je preveč samo vse sociološke preiskave, in tukaj ne vem, se dela tudi avtori kot župan ali pa zemšek pri nas, ne, kažejo, da je dejansko moč v podjetjih prevzemala tisto, če se reka tehnokracija, da ozim pa reka temo management. In da je dejansko moč eh, vpliv delavcev, sploh tisti z mojimi kvalifikacijami, ali pa tisti, ki so nekaj meni, to so posledni vlazi, da nima tudi sama njihova eh, napetost, angažma in motivacija za, za tako delovanje je bila tako ne, dejansko mi bomo se s tem pati za te, ker v praksi samo upravljamo tem krepkem, ki ni, ni zaživeli. Eh, druga stvar je pa tudi ta, da kriza, ki se je Jugoslavija pojavila v 70 letih, kot sem rekel prej, ni specifična jugoslovanska, ni specifična socialistična. Podobne probleme z dolžniškimi krizami so imele države, ki niso imele socializma v, v Južni Ameriki, eh, tudi v vzhodni Evropi, ki so imele pač državni socializem. Um, najbolj pač rezultat širših okoliščin tega, da so se nerazvite države pač poskušale približati civilitet v razvoju in razvitem držav, ampak so v tem v svojem početku pač padli na opaz, da so preveč integrirali na svetovni trg in ko so se razumele politične na svetovnem trgu zelo, zelo spremenile, recimo s tisto Folkerjevim šokom in tako naprej, pa z naftnimi šoki, ko skratka narka najte postal zelo drag, in za te zadolžene države je stvar pač um, tako da je tudi res sami štab izbornicne države. Tako da, kar bo se že mislimo, definitivno treba najprej res razčistiti ta dva tem dve zadevne. Ne, ni mogli biti pač preveč samo upravljanje, ker ga eh, večko ni bilo, ne, dovolj. Eh, in drugič, ni samo specifična restauracija kriza, ali specifično socialistična, ampak je dejansko kriza pa še svetovne periferije, ki po letu, ajde, 73, 75, kako že, um, začne pač izgubljati eh, napram svetovnem centru. Tukaj začnejo delovni ljudje v samih državah centra eh, izgubljati eh, v, v, v odnosu do, večinoma prepričani socialisti, kjer ima tudi to druga politična manipulacija, kasneje v postjegoslovanskem kontekstu, da so delavci in nacionalisti. Ne. V tem smislu je velik tudi uh, eh, Mušič, Goran Mušič, opisal temu, kako zelo pozno pride do tega pred uh, nacionalizacije delavstva. Zelo uh, najkasneje, da smo prej vsi intelektualci, pa razno razni drugi sloji nacionalistični, kot pa sami delavce. Tako da to je en moment. Glede drugega, glede te periferije, ena zanimiva stvar, ki sem prej, ki nisem povedal, ko se je fond za investicije ukinil leta 65, se je v bistvu ukinilo tudi a, a, kreditiranje neovršenih držav. Nisi imel več toliko ugodnih kreditov, kot v tistem prvem desetletju, ko se vzpostavlja ta menjava, ekonomska menjava za neobveščenimi, ki imel v bistvu to barter ekonomijo, eh, na eni strani, če niso mogli poplačati oziroma eh, krediti, ki so šli za infrastrukturo, ne, da ta periferija postane prvo pol periferija do Hiteva, ne, drugi svet um, so bili tudi po 2-3%. Tako da eh, bi lahko še eno zanimivo primerjavo potegnil z Venezuelo in banko, za, za Latinsko Ameriko, oziroma za, za pomoč, koliko so pomagali Argentini v krizi, pa tudi Ekvadorju in tako naprej. No, to da je, da je recimo tudi neovrščenosti v ekonomiji, da gledaš malo bolj v tem science fiction, kaj bi lahko bilo, če bi bilo, so se v bistvu gospodarsko vodstvo takrat v leta 65 odpovedali. Se pravi, namest, da bi gradili nek socialističen svetovni sistem, ne, v povezavi z vzhodnimi ekonomijami in neobreščeni so se vedno bolj obračali na zahod, kjer so imeli pa stalno deficitarno razmerje, kar pa ni velja za razmerje z neobreščenimi in drugimi deželjami vzhodnega bloka. Pa pa mogoče bolj za zaključek, ker nekaj že ura, ampak glede na to, da kot smo že začeli, um, se mi zdi recimo ta knjiga um, zelo krati, kot je recimo že Marko nakazal, to ni zgodovino pisje, to ni zgodovinska knjiga, gre za razmislek, filozofski razmislek, za, um, tudi v bistvu govori o sami aktualnosti uh, socializma in socialističnega preloma in v resnici mogoče pa bi to vsaka vaju mnenje glede tega vprašala, če je rečeno z artizerjem, s čim farmacijerom, eh, s čim ti tudi v bistvu uh, uvedeš zaključek svoje knjige, da revolucionarna teorija ne sme biti ločena od revolucionarne prakse um, in recimo ti tudi zaključiš knjigo na, na nek način, na ta način, da si seveda afirmativen do vseh revolucionarnih težnjih in da bi veljalo tudi danes to upoštevati, ampak ne v smislu vračanja v neke, kot praviš, v neke dobre stare čase, ampak za nadaljevanje komunistične uh, politike, eh, ki je danes v resnici uh, zvedena v um, nekem popularnem diskurzu, bom recimo, kar bomo videli tudi zdaj, v obletnicah, na neki ideološki spospad, v povojnih obojih, na neke, neke koncepte narodne sprave, ki seveda gre za koncepte narodne sprave znotraj Slovenije, ne, med republikami, recimo, kot ti bilo tudi nakažeš. Mogoče bi bilo tudi tvoja um, igar vprašanje bolj za tebe, uh, kak recimo ta tvoj razmislek se odpenja tudi na samih platnicah, imaš v bistvu en del spomenik, noter imaš kar velik spomenikov, sam se ukvarjaš s partizanskim spomeniki, spominjanjem, danes imamo veliko teh študij v resnici, ki se ukvarjajo z uh, socializmom, z socializmom, socialistično dediščino, ki pa po drugi strani, če nimajo nekaj takega teoretskega ozadja, ki ga recimo pomutiš ti ali nekaj takega okvirja, velikrat nek, morda deluje še bolj depolitiziran, kot pa, če bi to postili sami zgodovini. Ne? Um, in recimo to bi bilo na ta način bi ti morda, da zaključiš ali povežeš to v aktualno, tudi teoretsko bolje v resnici razmisleka o um, nadaljevanju deliščine, recimo pri Marku, pa kot si sam govoril o samopravljanju in priznati, da se ti s tem ukvarjaš in prikaš iz eh, tega področja, pa jasno, mislim, smo že ugotovili neke vse te negativne plati tržne reforme um, in seveda tukaj gre za to, da se kritično v tem pristopi, hkrati pa kot si že samo omenil, oziroma stavba, to niso bile zgolj neke negativne stvari pri tem, sam koncept samopravljanja delovske vendarle stvari, ki so v sami osnovi, imajo nek, um, neko idejo demokratizacije um, družbe in mogoče, da bi tu dal nek razmislek, kaj lahko tepnemo iz tega danes, da se ne ponovi oziroma, um, če se da te koncepte, um, tak praktično kot teoretske, uporabiti one million dollar questions. Vprašanje za svetovno revolucijo. Um, jaz bi rekel ena stvar, to je eh, res uh, glede teh spomenikov oziroma neke recimo estetske eh, fascinacije, depolitiziranosti, kar mala depolitizirajoče učinke. Um, zdaj ena stvar, kar sem jaz skušal s to, s to teoretsko metodo um, mobilizacije historičnih, političnih in drugih resursov narediti, um, da seveda se lahko nekaj naučimo, kao zgodovinska lekcija za danes, hkrati pa tako, lahko bi rekel Benjaminovsko, da raztrgliš par teh šrpnilov, nekih fragmentov, uh, preteklih uporov, kot teoretski kraj. Se pravi, to je nek del teoretskega boja, ki pa je v samem političnih praksah, oziroma v politiki seveda omejen. Tukaj se ne gre za neko frekvenzijo, da če ti uh, zdaj objaviš eno knjigo, uh, plus uh, imaš diskusije in tako naprej, da bo zdaj delo neko, niti ne upam se trditi neko teoretsko revolucijo. Lahko pa v nek kontekst preneseš uh, neki izbiral neki referenc, ki jih nasilno napadejo, ja, spremijo za vrh, eh, je neka oživitev mrtvega objekta, ne, eh, oziroma tega, kar smo že parkrat pokopali. Se pravi, ne v neke dobre stare čase, ampak v neke dobre nove čase. Te smisel, da se to pač eh, preobrne. Druga stvar, ki je lahko gledala še pa čisto aktualno politična, kako misel periferijo danes spet. Slovenija eh, v kontekstu juga Evrope eh, postane del, je postala del periferije. Bili smo na neki točki že del pol periferije, <laughs> eh, zdaj se je to premaknilo nazaj. In kako misliti in organizirati neko periferno fronto, ki odpira se pravi pot k novim Evropi. Tukaj pa seveda je to vprašanje politično, eh, politične organizacije, se pravi, tukaj jaz ne vidim nobenega, nobene ambivalentnosti, da tega teoretskega dela ne, pove, ne poveže s političnim delom, se pravi, v no-, novih novi političnih strankah, gibanjih a, eh, in vsem, kar se dogaja v boju proti privatizaciji, vrčevanju in tako naprej. Tako da tukaj, a, eh, ja, eno je v bistvu kot odgovor teoretskega komentar to ljudski odgovor ne sme stati popolnoma brez neke materialne, eh, eh, eh, materialne okoliščine. No. To druga pa. Eno stvar, ki se mi zdi zanimiva v samem jugoslovanskem eksperimentu, ki mogoče ni se v bistvu noben še to posvetuje, kaj naredi, se pravi, če hočeš odobiti neko uh, družbeno načrtovanje oziroma neko Ehm, recimo neko zmes eh, novega državnega planiranja, se pravi plan kot tisti koncept, ki je to grozen, ki strašina okolj eh, proti trgu. Ne? Na, na drugi strani pa, kako preprečiti, eh, recimo na eni strani monopol, na drugi strani pa to fragmentarizacijo. V samem pravilniku pride do te fragmentarizacije, eno, kot sem že rekel, zaradi te neodvisnih kapitalov, drugo pa zaradi teritorijalnega principa. In tukaj je bila leta 1957 eh, je bil v bistvu prvi kongres delavskih svetov, ki je potem v bistvu dost, eh, v bistvu nima nobene, recimo da, politične teže kasneje. Tako da v bistvu, kako danes spet eh, vzpostavljati te neke nove institucije, ki lahko mislijo in nove produkcijske verige in uh, uh, organiziranje tega novega delavstva, starega delavstva, tega. Torej, to, to bi bil mogoče en moment oziroma nek koncept ali pa nek institucionalni okvir, ki bi ga zdel še, mislim, bi ga lahko še uporabljal. Uh, um, ko vam rekel, zdaj, zakaj je idejni boj potreben, um, pa ni zato, ker se pač uh, manipulacija z vodino uporabljala, Good. ima tudi neka totalno neintuitivna strategija, ampak definitivno tista, ki je bila bolj napredna kot pa šolsko gledi nacionalizmi, ki so pa prebrali tudi do razpada in do tega, kar se do, do teh vojn. Zdaj, lahko bi še eh, o teh revizionizmih, ki sem jih cel kup in zdaj bo enkrat postavil tam na, na novo mrežno trgu, če se motam, ne, tam izmed pride, da so Tako, ja, sem žrtva boja, ker je točno nasprotno tisto, kar bi potrebno, če je zadnjih 600 reformo. Mislim, da je to v socialno-demokratsko vlado, da ne bom zdaj do roke, ampak ko smo zdeli, da 2009 uvedel te zakon, to je ta dodatek. Ne. Mislim, če pa kaj, se nisem bali se vam se pa to. to ne. Pa, imate seveda te spomenike ne, z danimi ramenom, recimo v Moskvi in drugih mestih, ampak tam se ve, ne, da je to pač ne znam, da so vesti Imate tam seveda tudi pri nas, ne tukaj, da moramo, oziroma da smo bili kiretski provincami, tam je tudi pepel medalj na neki ostanki, ampak se tudi ve, da je pač francoski vojak. Ne? In medtem kot izmačevati žrtve, žrtve mineralne, mislim, da je popolno absolutno početje. Zakaj pa ta eh, nekdo, nek civilist, ki, ki, ki Zdaj se to malo drugače naprej, ampak tudi ne. In zdaj, to je zadaževati z reprogramacijo znanja. Ampak ravno zato je družbena lastnina pomeni, da delavci seveda imajo pravico, tako so imeli stanovanjsko pravico, recimo, za kje prebivati, uporabljati tiste sredstva, produkcijska za svoj dohodek, ne? ampak seveda pod pogojem, da jih uporabljajo gospodarno v skladu z družbe, širšimi družbenimi potrebami in tako naprej. Skratka, to pa je družbena lastnina. Zdaj, sta pa seveda dva zelo enaka interesa, eden je zelo neposredno materialen in da ti izvajaš neposredno v podjetju kot član drugega kolektiva, drugo je pa, da moraš imeti seveda nek banjski organ, ki koordinira ekonomijo, to se ti pa hitro tudi v neko geografsko center načini, pa eh, tisti mogoče stvarnici, zaradi katerih bi si ti mogel svojim kakšnim materialnim potrebam odpovedovati, da so seveda predvsej daleč. Zato može dobiti cel kup nekih prenosnih mehanizmov, da se dejansko ta splošna volja nekje uveljavlja. To je eno stvar pač vaše. Samo upravljanje se ni končalo v 50 letih. In nihče omenil nadaljnjega razvoja. se ni končalo. Hotel, hočem to reči, ne? ker ste za samo pravo ne govorili samo delo s vsemi. Samo pravo ne zgodaj socializmu se ni končalo v 30 letih z delo s vsemi, ampak se je razvila proti prosebnosti in delo, ko sem se prijetil v bistvu družbeno državnič sistem, mimo grede, 1805, 1985, je bil spostavljen raziskovanje skupnosti, sistem mladih raziskovalcev. To je bil edinstven primer pozitivnosti Eh, za spodbujanje mladih in to tudi spolno enakih možnosti eh, v znanstveni ustvarjalnosti. To je to, to je to še pomembno eh, v prvem sedmi tega tisočletja na vseh konferencah, recimo mednarodnih nasilju. Samo toliko dober, pa kome čakam, da bo knjigo odkupla in dobila, ker je verjetno sveže pečena, ne?